tükenmesin nav Yavmeni utlu pırav kızından ayrılır man Tanda canımdan boyumdan vur güley yavrum Demi ayrılma yavrumdan Irak tutma yüzin Rini çeşmi ko'ngilga dars ish get gat yuz keltirib Sen çıl, sen kıl, gay tabe Sönün çey gülşen Huzurunda saridun Ay uğav, her yezi gülmesmen Gami andu edin Sulda kül. السنبله Açıp avcıya pertel Köngül bostan ödemez Tavnasan avcit keş nava pertel Nava savziyetti bülbüller Çemen de destan چرا در دوغم اول گلارگه اوخشماس ko'nglim ichra dardig'am avvalgilarga o'xshamas kim ulayning hajri ham avvalgilarga o'xshamas İstem kim kılsa aramı Mahfi yirmezdim de Şimdi kılsa arstam Evvel günarge okşamaz Şimdi kılsa arstam Evvel günarge okşamaz اشکرا هر دلا مجنون و شد من ای من اشکرا پر دلا مجنون و شد من ای من kim bu rasva gideceğim evvelgilerge okşamaz Kim bu rasva avval evvelgilerge okşamaz başımız Demeniz şiirin leyli Ança bağırız nüşrekim Demeniz şiirin leyli Anca bağırız nüçrekim Hoplukta olsanam Evvelgilerge okşamaz Hoplukta olsanam Evvelgiler

hasbikim Ey navavi kılma cemşidi Feridun ve hasbikim Şah kerem Evvel yerge okşamaz Şah gazide kerem Evvel yerge okşamaz